करे गवर्मेंटस अपील ड्रेन नसा मसा बनो तो इत कह गई डलस मज गंदगी यह बोड़ पेशाब गो डलस मज अम सोथ यह ज्यादा तम पतन गवर्मेंट करान सोत काल लागान तम लेबर मतलब तो ये डलस तुम पूरे ध्यान दिवान तुलान क्या कि ना तुलान not uh, make a shake of ये ये गासुक बिवल बोन बोन पेवान अवान नैसर्गिक गास पे सिलट आई तुलने अत आये निलट तुलने गास गई तैयार क्या गे गुथ गास तैयार अत ज्यादा अमे सिलट सत हा ग सिलट वतन जो फुट तोद या त्रे फुट तोद अद ना ये ना सिलट कहें यह Before 40 years, yeah, 35 years ago. कि यीत होटल क्या यीत वगैरह बने चाहे हाउस बोट चाहे कोई भी इधर है सब इसी में जाते हैं पड़ोस अब गवर्नमेंट ने यहाँ रख दिया मशीन जो सफाई करते यहाँ वो आते ही नहीं महीने में वो एक दिन आते हैं यहाँ सफाई करने को दाल ऐसा ही रह गया दाल को सुखाया बढ़ाया नहीं दाल को ख़त्म किया यहाँ चाहे हम लोग डालते चाहे गवर्नमेंट डालते चाहे कोई भी गवर्नमेंट इससे कोई तजोल नहीं देते गवर्नमेंट का जब बिल निकलते हैं वो पैसे लेते इधर करते एक महीने डेढ़ महीने उधर इधर सीजन में बाकी सब ठाक